საქართველოს მეტალურგიულ სამთო ქიმიური უწარმოების მუშათა პროფკავშირის შეათურის პირველადი ორგანიზაცია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს კომპანიაში დასაქმებულების შრომითი პირობების საერთო შრომის პირობებსა მის გაუმჯობესებას. სწორედ ამ კუთხით ჩვენ არაერთი მიმართვით მიმართეთ როგორც კომპანია ჯორჯია მანგანეს, ასევე საქართველოს ეკონომიკისა და ადგილგამითარების სამინისტროს იყო გამოყოფილი კომისია, ჩამოვიდა რამოდენიმე დღით კომპანიასაც ნული დამოკიდებულებით ხელი ხელ გადაფეულებმა შეამოწმეს ის წარმოებები, რაც ჩვენ ქონა მითითებული და დადეს დასკვნა და მოგვივიდა პასუხი ამის შესახებ, რომ მაღარუებს ყველაფერი კარგად არის და იქ შენიშნული არ არის საჭირო. ზოგადად ამიდან გამომდინარე მივმართეთ შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტს კომისია მოვიდა ნაკლად იყო 1-5 დღეში ამოწეს კომისიამ ყველაფერი მაგრამ პასუხი შემდეგ რა მოვიდა ამ შრომის დეპარტამენტის პასუხი ხო ჩვენთვის გასაიდუმლოა პასუხი ჩვენთან არ მოსულა როგორც გავიგეთ საკრებულოდან მოვიდა ესეთი ნაიწერი რომ გასაჯარო საჯარო განხილვის თემას არ ექვემდებარებოდა ეს პასუხი მე ეს მაინტერესებს რომ კომპანიაში სადაც დასაქმებულია 3000 კაცზე მეტი 3700 კაცამდე რატო უნდა იყოს დახურული ის თემა თუ როგორ არის რა ხდება წარმოებაში და რა პირობებში უწევს დასაქმებულებს მუშაობა პიროვნება რომელიც წარმოებაში მუშაობას იწყებს ხო მან რატომ მომეწოდეს იქ რა საფრთხეს მოიცავს და რა რა საფრთხეს ხო მოუწევს მუშაობა მას და ვინც კიდევ იქ მუშაობენ უკვე ხმას არ იღებენ ისე არის დაშინებულები კომპანიისგან და სახელმწიფოსგანაც ყველასგან ხმას არ იღებენ გაეთარგმნოთ ინფორმაცია თუ რა ხდება Thank you. მე ვითხოვ და მოვითხოვ სახელმწიფოდანაც და მოვითხოვ მთავრობიდანაც რომ მოხდეს ნორმალური ინსპექტირება, მოხდეს მიეცეს იმ შრომის ინსპექტირებას ისეთი უფლებები, რომ მან თავისი შეამოწმოს და დაუკითხავა შეუმოწმოს, ანუ გაუფრთხილებლად შევიდეს საწარმოებში, გააკეთოს ინსპექტირება და საჭიროების შემთხვევაში მიიცეს მას საჯარიმო სანქციები და ყველანაირი ის ზომა, რაც ნაღდათ მოითხოვს ემას და რაც მოითხოვს შრომელი ხალხის გვერდში დგომას და სახელმწიფოს მიმართ მოქალაქის დაცვას და ემას. არ უნდა იყოს ესეთი თემები დახურული ქვეყანაში, არ უნდა იყოს გასაიდუმლოებული. Thank you.